zainak Trunkatuta kometza Gerturik daukagu zaborra Beldurrearen usaina Hautzak memoria dute Eta zua gara orain Denbora gelditu dute Eta beti da garaiz Haiek bilua ku herria Gezurra berzu segia Haiek indarra gukdo nua Gure zua ez da malgua Utsi dekua haizu Ez duzu izango kontrola Gure hojua ez dira zartxen Zure ahoan bizitza gureak dira Bizitza burta honetan, norko zartzen du eraina Guazen edukatzera, borrokatzera, tantzatzera Guazen, behin doz, betorkizuna pilatzera Ya se dura vive, ya ya ya, ya se dura vive. Zua gudo nire zeruan sua Erretzeko zuen gezurrak sua Sua gudo nire zeruan sua Argitzeko biharko eguna sua Zua gudo nire zeruan sua Hiltzeko gau junak sua gudo nire zeruan sua gudo nire bizitzan Den aldatzeko, den, dena erretzeko go, go, go, go, go. Txorien erditik nator, ez tu geldituko errautxetatik kasita Denarekin akabatzeko Bizkargiko gaiurra da Albertso hauen lekukoa Sua gara, handitzen dana Itzali ezin den ura Sua, sua gudon nire zeruan sua Erretzeko zuen gezurrak sua Sua gudon nire zeruan sua Argitzeko biharko eguna sua Sua gudon nire zeruan sua bizitzeko gau ilunak zua Nire zeruan zuaguton, nire bizitzean den aldatzeko Den, den erretzeko, go, go, go, go, go.